葉支部より木原幸太選手とジャックボーイです。ただいまの松下選手と有川選手の成績は0.0、40秒86、現在第5位の成績です。 く回して大きく大きく整えてしっかりキャッキャッ大きく大きくあちょっと抜けました落ち着けながら 直線前逃がすな逃がさない押す押せ